توجد معالجة من الراديانت أمة أشعر بقوتها تصارع ضد التوازن الطبيعي How old are you? Omen. Hello, Grandpa. حجب الرؤية أعيد التلقيم هنا عدو في بي تبقى عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باقٍ عشر ثوان زرعت لسبايك نجح ذلك يبعث هذا على شعور جيد صحيح والآن لنقاتل من جديد سأنتزع النور من أعينهم آخر لاعب باق انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدقة يجب أن نصمت سقطت القوات تبقى عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية سوف أسترد ما يخصني تبقى عدو واحد أنا آخر شيء سيشاهدونه قبل موته يا لحسن حظهم Stadtless Bike VE. وجد عدو في الوسط سلب البطل من التالي باق تبقت ثلاثون ثانية زرعت السبايك ابنتي بحاجة إلي ولا يمكنني البقاء بعيدة لوقت طويل لننتهي من الأمر بسرعة شكرا سأحميك يا صديقي سقطت السبايك في اي تبقى عدو واحد أعيد تلقيم أيتها الرياح أريني إلى أين أذهب عن طريقي سقطت السبايك في الوسط السبايك في الوسط رصد عدو في الوسط هنا هنا احذروا رصد عدو في الوسط إنه الموت تبقى عدو واحد أموركم ولكن كما تعلمون من الأمام سقطت السبايك في A تبقى عدو واحد خمسة قتلى أشعر بالتوتر أعيد التوقيع تبقى عدو واحد سقطت السبايك في A هذا جنون كأننا نفعل هذا منذ الأزل أي شاركني أحد أنا فقط لا تنهض زرعت السبايك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 هنا خرج الروبوت المتفجر سقطت السبايك في الوسط تبقى عدو واحد مخاليف تبديل الجبهات نشر الذاكرة ظلال متحركة هنا أعيد التلقيم عليك بهم آخر لاعب باق عدو واحد أداء رائع إنهم لا شيء بالنسبة لي رينا يا حبيبتي ما الذي حدث؟ من سبب لك الأذى؟ عدو في إيه؟ أسلب البصر خرج الروبوت المتفجر عدد من الأعداء في ايه أعيد التلقيم آخر لاعب باق مثالي أكره قول ذلك لكن من الأفضل اللعب بروح الفريق على الأرجح لذا ما هي الخطة؟ هل أحصل على دعم؟ شكراً أحتاج إمداداً ذاهب إلى بيي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 我是在做自己。 خطة الفوز فوز آخر وسنحتفل بالنصر يا رفاق من التالي المهاجمون